在铺满白色水泡的海中跳跃。这个手手可以抓，可以抓。 <laughs> 我是一只快乐的猪粉。我跟我的朋友一起旅行，我们没有功课，也不必等下课铃声。 更没有什么规则要遵循。那么，第一种是斑马，zebra，zebra。好，故事要开始喽。你的也与众不同啊！看来这次你是稳得冠军了。谢谢谢谢。终于轮到猎王出场比赛了。 都睁大了眼睛，准备欣赏他的神迹。只见猎王很威风地举起弓来，瞄准箭靶，拉紧了弓弦，正要把箭射出去的时候，那把美丽的雕花弓竟然折断了！哎，怎么会这样呢？气死我了！哎呀，原来这一把弓重看不重用啊！ <laughs> 笑死人了，不能射箭的弓。男神牛牛，你昨天是不是有玩它？对不对？他在看绿色、黄色。哎，蓝色、红色，你看球球会这样跑哎。你长大一点的话，你就可以用手手摸这个球球，你看，这个球球会这样跑哎。是牛牛的。是什么？ 你看蓝色球球，看这边，那是什么？绿色球球，哎，蓝色。你看还有这个，那那个你打大力一点，或打大力一点就可以这样敲。你敲完这个敲敲的，好不好？你看这样子，以后你就可以敲大力一点，敲大力一点就会。 有了，那我们拿换来，哎呦，你拿起来的哦。嗯嗯，这个这个细的，细的敲这个。嗯，你干嘛？你要拿两个一起敲哦。 贡贡贡！青蛙毛毛哎，你看那有这个绿色青蛙哎，这么激动哦！啊，你这么激动，在某个七月炎热漫长的午后，小青蛙毛毛想要写歌哎，他想要写歌哎，那他是不是想唱歌？那那是你跟爸爸爱喝的可乐对不对？ 啊！小青蛙毛毛蹲坐在他的音乐长椅上，但是大太阳却把它晒得奄奄一息。太阳太热了啦！他在他的纸上画了个大黑色的音符哦，但是淘气的音符却跳进他的可乐里面哎！真的跳到可乐嘞！ 他把可乐倒进去大玻璃杯中，想要把音符倒出来，但是音符却溜到草丛中。是蝴蝶，二，看，三四，是六，是一，太阳，你看啊，一二，啊三，四。 看，越来越高。哦，哦，小小一零一对不对？